Lúcia é uma mulher de 42 anos que vive em uma pequena comunidade rural no semiárido da Bahia. Boa parte do seu tempo sempre foi destinada aos afazeres domésticos, cuidado com os filhos e para ajudar o marido nas atividades rurais. As relações sociais de Lúcia sempre foram restritas. Seu marido não gostava que ela saísse de casa. Tímida, Lúcia sempre andava com os cabelos presos, sorria muito pouco Ninguém nunca perguntava a Lúcia se gostava da vida que levava. Conformada, nem ela mesma perguntava se realmente estava satisfeita com sua vida. Há pouco tempo, Lúcia teve a oportunidade de fazer parte de um grupo de mulheres da sua comunidade que decidiu se unir para produzirem e venderem pães, biscoitos e cocadas. Era uma forma delas se socializarem, conversarem sobre suas vidas, seus anseios, alegrias e também de conseguirem alguma renda extra para ajudar nas despesas de casa e ainda comprar algumas coisas que tinham vontade. Estar em um grupo, sentir-se produtiva e começar a experimentar a autonomia fez Lúcia começar a sorrir e até soltar seus cabelos. A saída de Lúcia de casa para participar do grupo incomodava bastante seu marido que não entendia o porquê de Lúcia se atarefar mais. Para ele não fazia sentido, mas as mudanças no jeito de sua esposa foi mostrando que o sentido estava em sentir-se acolhida por um grupo e sentir-se produtiva. Foi a partir disso que ele passou a incentivar a participação de Lúcia no grupo. Agora, ela não é somente dona de casa, mãe, esposa e companheira de trabalho nas atividades rurais. Lúcia é uma empreendedora que ajuda a produzir biscoitos, pães e cocadas. É alguém que ajuda no desenvolvimento comunitário. É alguém mais feliz e que toma iniciativas para seu futuro.